ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်တိတ်ထုတ်ကြမယ်ဗျာတိတ်ထုတ်ကြပါဗျာမြင့်ပြတ်ခိုက်ပြီးကျွန်တော်တိတ်ထုတ်ကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တိတ်ထုတ်ကြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားပါဦးဗျာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပါမှ ဆိုတာပြောနေကြတော့ဒေါ်လာရင်းဒေါ်လာရင်းထပ်ခါထပ်ခါတော့ပြောနေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မပြောမဖြစ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မပြောမဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအမိမြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်သူကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့အမိမိတို့ဘယ်တိုင်းဘယ်ဒေသဘယ်နိုင်ငံကိုရောက်နေပါစေဟုတ်ကဲ့အမိငယ်ရဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကြောင့်ထဲကြနေတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရတဲ့ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းတွန်းတင်ကြရမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူဟာလူလူတန်စင်ရဲ့ကျော်ရင်တိစမှုတွေနဲ့အတူပြည်သူဟာလူလူတန်စင်တစ်ပါးဝင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့ပွက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအင်းတိုင်း নাটক ဘုံမင်းသားတော်လေးမုံမို့လို့ကလည်းနှစ်ပါးဝါးလာလို့ဖြစ်ပါလေ Shri Mani 有你们。 ရတယ်ရရရတယ်ထိန်းတော့ဘယ်အရေးဘယ်ကိစ္စဆိုတာမသိတော့မှမင်းကြီးရဲ့ရှင်ဘုမင်းကြီးရဲ့ရှိသေးတော့ရှိသေးတော့မှန်ပါဒါနဲ့ဝင်မေးလိုက်မိလာတာကြွလာတာဘာမှမစားလာသေးတင်ပါရဲ့ဘာမှမစားသေးပါဘူးခင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှစားပြန်လေးပါလေရွတ်ရွတ်အစာပြေကြီးပါလေစားလိုက်နော်စားစားဒီလေးစား နဲ့ဝင်ကြအောင်လို့တို့ဆောက်လာတဲ့ဓာတ်ဒီနေရာဒီနေရာပဲနော်အဲဒီအားလုံးနဲ့ဒီနေရာကဒီနေရာကပြီနော်အဲ့တော့အတွင်းကလကမင်းထွက် ငါဤဓမ္မမြဲဟာသာဘယ်တော့မှမရှင်းကြီးဘာမှဘာတော့တပည့်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေထောက်ခံလို့ပါအတန်ကြာမလုံးနေဘယ်ရထွက်လာလဲသိစိတ်ချမ်းသာတာကိုဘယ်နာအုံးနဲ့ဘယ်နာထိုင်းနေဖြစ်နေဒါလေးတွေ့ဘူးနေရတာဘာမှမလုပ်နိုင်ရှင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှင်းလိုက်ပါလားဒါတော့အဲမှာကြည်ရတယ်ဝတ်ထား ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပလင်ပေါ်ကဆင်းပြီးပြောနေပြီးဝင်နေရဲ့ဖြစ်နေတာကြားနေတော့ တော့မှငါရဲ့ရှင်ဉဏ်တော်စူးရောက်တဲ့နောက်ထပ်ငါးနှစ်ကိုငါပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်အုပ်ချုပ်လိုက်တယ်လေငကိုတွေကအဲ့စောင့်ကြည့်ရှိနေတာငကိုတွေကအဲ့စောင့်ကြည့်ရှိနေတာဘယ်နဲ့တပြားတစ်ဖက်များလိုက်နေတာလားမလိုက်ပါဘူးမင်းကြီးတန်တယ်တော့ပါခင်ဗျာဟိုဘက်ကဝင်မင်းကတစ်ဖက်စောင့်နေတယ်လို့နော်တော့တာပေါ်မင်းတော့ခက်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးတော့နော်မမကဲကဲ လူတွေတွေ့ရင်ကိုကြောက်နေတာကဲဝင်းမင်းဘုရားငါပြည်သူတွေကိုငါးနေတာအုပ်ချုပ်ပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုငါးနေတာအုပ်ချုပ်ပြီးပေးဖို့အတွက်ငါရဲ့ပလီကိုဆက်ခံမယ်မိသမားလိုအပ်တယ်ကွမှန်ပါရှင်ကြီးဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်လက်လေပြီးချင်းမောင်းခတ်ပြီးတော့မိသမားရှာပုံတော်ဖွင့်စေဝင်းမင်းတို့ မင်းတို့ဒီတိုင်းတော့သွားလို့မရဘူးဘယ်လိုသွားမှာမင်းတို့ကငါကဘယင်မင်းမြတ်ရှာဖို့ location ထည့်ပေးလိုက် location မှာထည့်လို့မှာဘယင်မောင်းကပ်ပြီးတော့ဘယင်ရှာတဲ့ကိစ္စက location ကလိုပြီးလို့လာပေးလားလိုတယ်အခုခေတ်က location အဓိကကြ location အဓိကကြတယ်ဒါမင်းတို့ကို location နဲ့တပါးလေးထုတ်ပေးလိုက် location အမ location နဲ့တပါးလေးထုတ်ပေးပါရခဏစငါရဲ့ house ဆောက်ပြီးပါလိုက် Mi mi luôn കേൾവിനെ പറയാ മീ മീലം ദി ശാബുനോ Cuba kaca lah, apa jual dulu? Milo dia anu yang kalau saya dia apa? Ini webnya sah. Milo dia siapa nopo dengan Indonesia pilih? Indonesia dan siapa? Menurut dia, tidak dia. Mấy đồng gia đây mà suy nghĩ gì? Kệ, xa thế. Xa cái cái cái cái cái, tôi biết.